ina lilahi wainaa ilahi raajicuun ina lilahi wainaa ilahi raajicuun kullu nafsi daaibat lmowt qof kastaba uu dhimanayaa qof kastaba uu dhimanayaa waa ilaahay baa inoo sheegay waxaan halkan usoo fadhiistay inaan tacsiidayo oon tacsi u diro marxuum cali sheekh cali warsame ilahay waxaan ka baryaya subxaana watacaala xaashe cali warsame inuu dadka reer somalilan iyo gayga soomali dad ku nool dhanna samari imaan ka siiyo caruurtiisii iyo ehelkiisiina ilaah samariga imaan ka siiyo sheekh warsame wuxuu ahaa muftiga reer somalilan buu ahaa wuxuu ahaa dhidibada u waaweyn ee culammada reer somalilan ayuu ka mid ahaa wuxuu ahaa sheekh intaas kumayaa dad ah ka soo saaray magaranasaaye mugdi oo nuur geliyo ah oo baray diinta iimaankooda xoojiye sheekh cali warsame inagama shaqaysan inagamana tabcan inay nidhaah wuxuu ahaa argagixiso waa kelmad gaf weyn ku ah marxuumka oo geeridiisi lasoo sheegay gaf weyn ku ah inagana inagu ah magaxumo weyn oo inaga dhigaya ummad aan dadkooda sharafta leh eena iimaanka ah aan ciseyn inaga dhigaya arrintaasi lama qabno ciddii tiri waa argixisa sharaf buu mudan yahay waxaan ka xunaa waan ka qeyb geli lahay maanta in laga hadha ma ahayn inaan soo qaadin lahayn ajarka buurta buurlaaga waxa weeye halkama arrimo badan ayagaga xiran yihiin marka waxaan leeyahay si fiican u aasa gelbiya oo helijanna ah eh, ajarka soo qaata ayaan leeyahay saamaxaankum nadhaha kaasaasaan maantoo yimi ilaah samriya naga siiyo ilaahayna ummadeena ummad khayr qabto wanaagas farta ilaahay naga yeelo ilaahay cali warsamo badana ilaahay noo soo saaro subxaana wa tacaala markaasaynu khayr ka heline eh, markaynu kitaabkii ilaahay kelmadda ilaahay kor u qaadno markaasaynu khayrilna oon qabyaalada ka tegina xasiska ka tegina oo faqriga inaga tegaya oo raxmadu inoo imanaysa taasaa inoo banaan laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah taasaa inoo banaan maxamed midhi qorsame dahabshiil oo la jaanqaadaya qaadaya isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiib oo aad kala soo degi karto store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeegga iidahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil حول فضيديها جمال يديد